Welcome to DJ Mas Ren White Putra Singkawang Production Perform Mas Ren Channel Patrio Remake Nasi Tangkis Bonjour Jatuh happy, relax. Kampung Gigi Mas Ren Wai Putra Singkawang Production Perform Mas Ren Channel Idol Patriot Remix. Nah, bintang. Bisnis Remix